y en estrofas de mano fulgor entonemos un himno a la al patriota de heroico valor, gran caudillo de huelga. por siempre luchó. Se mi Dios en su libertario, Él fue grande con toda grandeza, Él fue puro con toda pureza, y a la patria su vida ofrendó. Hondureño, sería y en en estrofas de mando de heroico valor, invencible, soberbio, grandioso, de alma audaz y de cuerpo de acero, para herir al temible guerrero, fue preciso la odiosa traición, y sin lucha valiente sin gloria, al caudillo por fin derribado temblaron este al caer en el gran congolón. Hondureños en Calina y en las tropas de bando furgón, entonemos un himno a al patriota de heroico valor.